Відтворимо всі наші попередні розрахунки ще раз в більш скороченій формі. І так, час Т 4, діаметр 4 мм, Н 100 тисяч, ро повітря 1,2, відсоток е, кисню в бульбашки 70%, коефіцієнт масовіддачі бета початкове 5 тисячних бета кінцеве 5 десятих. Е, різниця концентрації в ядрі мінус рівноважна концентрація помножена на густину дельта С позначимо. Відповідна комірочка J8 ми бачимо J5 помножена на J4, тобто J5 це у нас е, відсоток і на густину. І так ми отримали дельта С відповідні значення загальної маси кисню для початкового значення коефіцієнта маси віддачі, для кінцевого значення. Як ви побачили, ми розташували це в стовпчик. І відповідні значення швидкості маси передачі для початкового значення коефіцієнта маси віддачі і для кінцевого значення. Тепер для того, щоб побудувати графік, нам краще розташувати в сусідні комірочки в стовпчику відповідні значення аргумента, яким є в даному випадку значення коефіцієнта масовіддачі. Таким чином ми просто зробимо копію цих значень, відповідні комірочки, які повинні рядом розташовуватись значення аргумента, значення функції, відповідне значення аргумента, значення функції. Тепер ми можемо побудувати графік. Остаточно вигляд графіка має такий вид. Для того, щоб показати, як будувати цей графік, ми зробимо знову ж аналогічні графіки і покажемо всю послідовність цих операцій. По-перше, е, ми вибираємо вставка, діаграма, діаграма точечна, з'єднати точки, далі Далі ми виділяємо, що у нас буде в стопцях наше значення, оскільки ми розташували в стопцях. Далі. І от тепер ми повинні. Хоча ні, от тут ми повинні виділити камірочку і показати, що це в нас аргумент і функція дорівнює. Так, ми маємо величину. Тепер далі, ще раз далі. Готово. Тепер подивимося, що ми отримали. Ми отримали е, наші величини, але зараз давайте перевіримо. Виділяємо наш графік правою кнопочка, вихідні дані, сходні дані. І тепер дивимось X. Виділяємо цю комірочку і виділяємо наш X. Enter. Значення Y. Знову виділяємо цю комірочку і виділяємо Y. Дорівнює. Тут ми підписуємо е, е, це значення коефіцієнта е, загальна маса кисню, тому М велике. Позначили. Окей. О, Таким чином ми отримали наш графік. Для того, щоб він краще виглядав, можна було б правою кнопочкою. І тут параметри діаграми формат області побудови, прозрачна, окей, щоб вона була краще читалася. І от ми маємо косинус швидкості маси передачі, загальна маса кисню. Аналогічно ми можемо побудувати, побудувати графік і швидкості маси передачі. Для цього ми можемо скоротити даже час. Перше, виділяємо цей графік, говоримо копіювати, в інші комірочки вставити. І тепер давайте ми його зменшимо. Так, він стане чуть менше. І тепер ми замінимо тільки величини. По-перше, знову ж виділяємо графік, права кнопочка, вихідні дані. І замінюємо. Перше, не m велике, у нас буде тепер m маленьке. Значення x на комірочки і виділяємо нові значення x. Виділили, дорівнює. Y, знову на ці комірочки виділяємо y. От значення функції. Дорівнює. І так, у нас m значення x і y. Окей. Все. Ми маємо другий графік. От Ми його розташували рядом. Ми маємо значення ем, загальна маса кисню m і швидкість маси передачі m маленька.